Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kwenye taarifa habari. Msomaji wako ni Nachia Haji Khamis. Kwanza ni muhtasari wake. Viongozi wa watu wenye ulemavu wametakiwa kushahidisha wenzi wao kushiriki katika sensa. Jamii imetakiwa kuunga mkono wafadhili wanaojitolea katika miradi ya maji. Jumla ya boti 1057 za uvuvi habari kamili. Katika kuhakikisha watu wote wanahesabiwa, serikali imeandaa mafunzo na viongozi wa watu wenye mahitaji maalum wakiwemo walemavu ili kuhamasisha jamii kushiriki katika zoezi la sensa ya watu na makazi. Mwandishi wetu anatujuza zaidi. Akizungumza katika kikao hicho, kamisa wa sensa ya watu na makazi kwa upande wa Zanzibar, Balozi Mohamed Haji Hamza amesema kuwa serikali inatilia mkazo watu wahesabiwe, hususan wenye mazingira maalumu wakiwemo walemavu. Hivyo ni vyema viongozi hao kushirikiana na serikali na kuhakikisha watu wote wanahesabiwa katika zoezi la sensa ya watu na makazi. Kwa hivyo ni muhimu watu wote na serikali yetu inatilia mkazo watu wenye mahitaji maalumu wakiwemo watu wenye ulemavu, ulemavu wahesabiwe wote, asifichwe mtu. Wote wana haki ya kushiriki na kuhesabiwa kama Watanzania wote. Kwa hivyo, kwanza viongozi, kama viongozi nyewe wenyewe kama raia kwanza mjue mna wajibu na mna haki ya kuhesabiwa. Lakini kama viongozi kwa umoja wetu eh, sisi na nyie tuna haki ya kuhakikisha kwamba watu wote wanao mahitaji maalumu eh, wakiwemo watu wenye ulemavu wote wanahesabiwa na asibakishwe mtu. Kwa hivyo tuna wajibu wa kushirikiana. Sisi viongozi tuna wajibu wa kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba watu wote wanahesabiwa, watu wote wanatoa taarifa sahihi na watu wote wanahesabiwa mara moja. Hili ni jambo letu sote, linatukuzwa Tunahitaji kushirikiana na serikali, tunahitaji kushirikiana na viongozi wetu tunahitaji kushirikiana na taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba watu wote wakiwemo watu wenye mahitaji maalum wanahesabiwa, hakuna anaye kwa upande wa viongozi hao waliopatiwa mafunzo hayo wamepata fursa ya kuuliza masuala mbalimbali yanayohusu sensa ya watu na makaazi. Serikali imeandaa mikakati gani kuhakikisha kwamba kila mtu anahesabiwa mpaka huko vijijini? vijijini kabisa huko remote area huko eh, ambapo labda wengine uh, sidhani kama wameshai kuhesabiwa. Je, serikali ina, ina, ina mikakati gani kuhakikisha kwamba kila mtu anahesabiwa kwa mwaka huu? Mume wangu ana wa, wake watatu. Sasa siku ile ya kuhesabiwa mimi nitamhesabu nita kama kalala, kalala kwangu au je, sensa ya mara hii itakuwa iko katika muundo ule au kuna tofauti, kwa sababu kuna watu shughuli zao, kuna shughuli tofauti na maisha yao. Sitiali TV. Jamii imetakiwa kuwaunga mkono wafadhili waliojitolea kuunda miradi ya maji ili kuweza kukuza miundombinu hiyo. Hasanati Hassan ana maelezo zaidi. Akizungumza na TFTV, msimamizi wa miradi ya maji huko Uzi, ndugu Ishaka Hussein amesema kuwa ni vyema jamii kutunza miundombinu ya maji ili kutoleta usumbufu, hususan kwa akina mama na watoto, jambo ambalo hupelekea kuza miradi na miundombinu ya maji. Waendelee kutunga mkono moja kwa moja, na pia wananchi nao waendelee kuitunza hii miundombinu, kwa sababu ni tatizo ambalo pakiharibika, ni tatizo kubwa ambalo litakuwa linawasumbua akina mama na watoto lakini mradi ukiwepo huu tutakuwa watu wanapumzika, kwa sababu maji yanawafuata wao mitaani waliko. Kwa hivyo ni kuondosha ule usumbufu ambao walikuwa wakiupata. Kwa hivyo lazima miundombinu waitunze, walipi, wachangie umeme, kwa sababu hakuna kulipia kwa kweli. Ni huduma hii inakuwa ni pesa ndogo sana ya kuchangia umeme kwa mwezi mzima, wastani wa shilingi elfu mbili kila wiki, wastani wa, wa mia tano ndivyo tunavyokuwa tunaenda nao, kwa sababu umeme tukishaika mita umeme hatuwezi kupata bila kuchangia. Kwa hivyo kila mtu anatakiwa achangie ile elfu mbili ya mwezi kwa ajili ya kupata maji, wa muda wote ambao tunahitaji maji. Naye ndugu Yunus Abdul Bari ambaye pia ni mwananchi katika kisiwa cha Uzi amesema kuwa amefurahishwa kwa kuletwa miradi hiyo katika maeneo yao, jambo ambalo hupelekea kuboresha huduma za maji katika kijiji chao. Hii tunaona faraja kubwa tuliyopata hapa kupata mradi huu wa maji kuletewa hapa, kwa sababu maji tulikuwa tunachukua mbali huko kwa mabaskeli kuja nayo hapa kupakia madumu, ambayo ni shida, vichwa baskeli kwa hivyo sasa tunaona faraja kupatiwa hapa kama hivyo tulipojengewa hapo, tunaona maji tunapata kwa vizuri, mtudu hapa hapa wanatia mpira mpaka nyumbani. Kwa hivyo tunashukuru kutokana na mheshimiwa alioleta mradi huu pamoja na mafundi waliounda mradi huu pamoja na wasaidizi wote walioshughulikia mradi huu mpaka kufikia hapa. Nikiripoti Hassanat Hassan, TFTV. Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi imefanikiwa kusafirisha mzigo wa boti 1057 kutoka Unguja kuelekea Pemba ili kuweza kuwasaidia wananchi kisiwani humo. Mwandishi wetu ana maelezo zaidi. Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu kutoka wizara hiyo, mkurugenzi utumishi na uendeshaji ndugu Isa Suleiman Ali amesema kuwa wizara hiyo imesafirisha boti hizo kisiwani Pemba ili wananchi waweze kuvitumia katika shughuli zao za kutekeleza uchumi wa buluu. Wizara ya Uchumi, Buluu na Uvuvi napakia mzigo wa kwanza kupeleka Pemba. Mzigo huu ni miongoni mwa mizigo wa um, boti 1157 ambazo zimeahidiwa na, na, na Mheshimiwa Rais. Boti hizi ni boti 500 kwa ajili ya uh, mwani na boti 557 uh, kwa ajili ya uvuvi. Sehemu ya boti hizi zinapelekwa Pemba, mzigo huu kwenye meli ya Kasa ambao leo unapelekwa Pemba. Meli ya Kasa haikuweza kubeba mzigo wote, lakini kwa awamu hii tumepeleka mzigo wa boti za mita tano ambazo ni uh, ah, 126 na tunategemea pia tutapakia boti za mita saba ambazo zitakuwa kama 26 lakini pia tuna kamba za Taitai ambazo ziko elfu mbili na mia moja ambazo nazo ziko katika mita kumi, mita nne na mita, na mita moja. Uh, ah, taitai na, na, na kamba zinakusudiwa kwa ajili ya kwa, ah, kwa, kwa watu wa Mwane. Uh, ah, mzigo mwingine tunategemea kwamba baada ya kuisha kutua mzigo huu tunategemea kurudi tena Unguja kuchukua mzigo mwingine. Aidha, mwataka wananchi hao kuvitunza vifaa hivyo pamoja na kuvitumia katika matumizi yaliyokusudiwa ili viweze kudumu na kufanikisha vyema maendeleo ya wizara hiyo. Tegemea kwamba vitafika katika bandari ya Mkoani na vitaanza kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya kisiwani Pemba. Tunaomba wananchi wa, wa, wa wavipokee na waone juhudi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti Baraza la Mapinduzi, katika ahadi zake ambazo ameziahidi ame wakati wa, wa, wa uchaguzi. Tunaomba wananchi wavipokee vifaa hivi vitunzwe na waweze kuvitumia kama ambavyo vimekusudiwa. Ah, mheshimiwa Rais ya kwamba yajayo ni matupu yanaanza kuonekana. Nikiripoti ni Khadija Abubakar, TIFF TV. Shukran Khadija Abubakar kwa kutukamilishia taarifa ya habari. Kabla ya kumalizia taarifa yetu ya habari, huu hapa tena ni muhtasari wake. Viongozi wa watu wenye ulemavu wametakiwa kushahidisha wenzi wao kushiriki katika sensa. Jamii imetakiwa kuunga mkono wafadhili wanaojitolea katika miradi ya maji. Jumla ya boti 1057 za uvuvi na huu ndo mwisho wa kuwasomea taarifa habari. Msomaji wenu nilikuwa ninachia Haji Hamis. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hii, shukran sana. Naendelea kufuatilia vipindi vingine hapa hapa tvtv TV. TV tupo kijamii zaidi.